napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukurani zangu za dhati Aa, ah, kwanza kwa Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa anatupa afya na nguvu ya kuweza kupambana especially katika kupambania taifa letu la Tanzania. Lakini kwa kipekee nipende kutoa shukrani zangu na kumwombea dua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuongoza vizuri lakini pia kwa kutuwekea mazingira mazuri vijana, ambapo sasa tunaanza kutumia akili zetu zikiwa fresh kuona jinsi gani tunaweza tukaendelea ku, ku, ku, kusukuma gurudumu la maendeleo. Kipekee nipende kukushukuru Mheshimiwa Waziri. Uh, wewe umekuwa mama, umekuwa dada, umekuwa shangazi, umekuwa kila kitu kwetu sisi. Uh, na nipende pia kuishukuru wizara yako na management yake yote kwa ujumla, lakini nipende kumshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam uh, Mheshimiwa Amos Makala, lakini pia uh, mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na management yote ya mkoa wa Dar es Salaam kwani wametupokea vizuri. Tumeanza muda mrefu kwa ajili ya kuona jinsi gani tunaweza tukapenyeza ajenda zetu kama wasanii ili tuweze kusaidia jamii yetu. Lakini uh, ni kushukuru Mheshimiwa Diwani nakushukuru sana, umekuwa pamoja uh, bega kwa bega na sisi kila siku kutu kutushauri, kuona ni jinsi gani tunaweza tukalitetea tuka taifa letu kama wasanii lakini kipekee ninashindwa nina, nina kusema sana juu ya uh, klabu ya Young Africans especially kwa kupitia rais wa Yanga, kwa sababu ninaweza nikaonekana kwamba ni mwananchi na mimi nimebeba kampeni ya kitaifa kwa hiyo <laughs> nikajikuta nimehamisha ajenda, lakini niseme tu kwamba uh, tunakushukuru Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana na tunakushukuru kwa sababu ume, ume, ume, ume, umekuwa ukifanya implementation ya, ya, ya, ku, ya kusafisha mindset za, uh, za kwenye taifa letu kwamba vijana tusiaminike. Wewe unakuwa mfano wa kuonyesha kwamba vijana wakiaminika wanaweza kufanya Ninayasema haya kwa sababu tumekuwa tukiona ma, matokeo mazuri katika, katika uongozi wako wa kuiongoza klabu ya Yanga na kumekuwa na mambo mazuri ya kitaifa kama tunasema. Kwa mfano, Yanga wameweza kupata mkataba wa kufanya kazi na UNICEF katika kutetea Watanzania. Hichi ni kipimo tosha kipimo tosha cha kwamba klabu hii sasa ina misingi na mikakati bora kabisa na imejiimarisha, sio jambo jepesi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunapenda sisi kama mabarozi wa FAGD uh, ah, kukushukuru na kukupongeza sana. Lakini pia nipende Mheshimiwa Waziri uh, kuwashukuru mabalozi wenzangu wa FAGDI kwa maana ya Foundation for Ambassador Gender Development Initiative, lakini napenda nichukue nafasi hii leo kwa mara ya kwanza kipekee kuwashukuru wachonga barabara ambao ni mabalozi wenzetu mashujaa waliotangulia ma, mashujaa kutoka SMAUJATA wame wamekuwa wakifanya kazi kubwa na wameweza kutu, kutu influence na sisi wengine tukaanza kufikiria kwamba kumbe jamii yetu itatengenezwa na kujengwa na, na sisi wenyewe wa Tanzania na sio mtu mwingine. Kwa muktadha huo niseme, napenda Mheshimiwa Waziri kuwashukuru ah, waandishi wa habari, wamekuwa bega kwa bega na sisi, na naimani Mheshimiwa Waziri, kwenye hivi vikao vya waandishi wa habari nafikiri unaona na hawa kuna watu wanasema kwamba kina Simon na Fagdi wanawalipa waandishi wa habari. Waandishi wa habari wazalendo ni hawa, hawajawahi kupewa hata mia. Na hii ajenda haihitaji pesa, hii ajenda haihitaji nguvu, hii ajenda inahitaji moyo thabiti wa uzalendo wa ndani wa moyo katika kwenda kuikabili. Hivyo ninaweza kuwa na, na mtiririko wa mambo mengi ya kushukuru, lakini kimsingi, Mheshimiwa Waziri, uh, leo nimepigwa na kitu kizito kichwani, na niendelee kukushukuru wewe, niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunataka apate uh, taarifa, ajue kwamba Dar es Salaam vijana tumepambana na tutaanzisha na kuendelea moja kwa moja kupambana na ukatili na wanaofanya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto wajue kabisa nchi hii hawana makazi ya kudumu. Hivyo uh, nipende kukushukuru, lakini niwakumbushe wadau kwa kuelekea kwenye uzinduzi uh, wa tamasha la Tanzania Development Festival uh, tarehe 27, 28 na 29 katika viwanja vya Readers Club. Tunategemea kuwa na huduma nyingi. Tukisema Tanzania Development Festival, inawezekana uh, ki, ki, ki, ki, kwenye uelewa isieleweke, lakini waliowahi ndo waliowahi inaweza ikawa ndio tamasha la kwanza la kitaifa la kutangaza maendeleo ya Mtanzania. Kwa hiyo tunategemea ah, tunategemea huduma za afya, uh, wenye matatizo ya vyeti, vya kuzaliwa, elimu mbalimbali, misaada ya kisheria, mambo ya viwanda, changamoto za ardhi. Kama una changamoto yoyote, kwa kupitia Tanzania Development Festival ukifika utakuta huduma zote ziko pale, na mheshimiwa alinidokeza kwamba yeye mwenyewe hatolala, atapambana usiku na mchana mpaka tutakapomaliza. Kwa hiyo nipende kuwashukuru mheshimiwa waziri mimi ni mdogo sana, lakini ninaendelea ku, ku, kushukuru busara za viongozi wetu katika nchi yetu kwa kuendelea kutuunga na kutuaminisha vijana na kutufanyia counseling kwenye mindset zetu tuweze kufanya vitu vizuri. Nawashukuru sana Mheshimiwa Rais, asante sana.